患者さんあなたは肺がんです理由は何ですかタバコをどのぐらい吸いましたか1時間おきに吸いました1544の9030に電話してください禁煙クリニックですはい 患者さんあなたは肺がんです理由は何ですかタバコをどのぐらい吸いましたか1時間おきに吸いました1544の9030に電話してください禁煙クリニックですはいピカジュさんは今日は何をしますか今日は運動しますあ毎日運動しますかいえ2日おきにします 私は最近運動していません。今度一緒に運動しましょう。はい、連絡してください。ピカジュさんは今日は何をしますか今日は運動します。毎日運動しますかいえ、2日おきにします。私は最近運動していません。今度一緒に運動しましょう。 はい連絡してください